I'm not afraid Uh, bé, estem aquí... Ens han convidat en Miquel i Nedi uh, en aquesta taula rodona que parlarem sobre oferta musical, festivals, perquè està havent una proliferació a illa de festivals petits, important. Tenim en Marc Ventós, de, ell és el director de, de Booking de, de l'Astur, la promotora de BBK Bilbao, Vime, Azquena, després aquí tenc en eh, Tomeu Canyelles, company de 40 putes, eh, músic, eh, estàs a Marasme, a FEA, mm, també ets investigador. Aquí tenc en Enxevar Rosselló, a la meva dreta. Ell eh, està a Solar Fest, sí. uh, i do management a, com era? Ground Control. Eso, Ground Control. Mm. I aquí tenen a, en Albert, petit, que és col·leccionista, DJ i col·laborador de Noto de Síndic i Sputnik Radio. Penseu que Mallorca pot acollir un festival de referència nacional. Per les dues primeres edicions que hem tingut manco amb la línia que nosaltres duim, que podríem dir-li indie, uh mhm. eh, -huh. és complicat perquè no sé si hi ha suficient públic per, per aquest tipus de música. I el que més me preocupa és el relleu generacional. No? Veig que en els concerts hi ha sempre la mateixa gent que té més de 30 anys i aquí mateix, no sé si hi ha qualcú de menys de 30, però no veig molts. No? Quan veiem l'experiment del Mallorca Life Festival, que és un festival generalista per, per tots els públics, amb un cartell que agafa tots els, els pals musicals, doncs veurem si, si hi ha acollida. El que sí que crec que un festival de, que pot ser d'una escena indie, música jamaicana, heavy, no, no hi ha públic com per fer un festival internacional de... Jo crec que també per entendre un poquet tot, tot això que passa actualment, també hem de veure un poquet què ha passat aquests darrers 30 o fins i tot 40 anys i veure o detectar quins, quins problemes s'han generat. No? Crec que hi ha un precedent molt, molt important que va ser el Festival Internacional de la Canción de Mallorca. El 64 hi va haver un gran boom, eh, hi va haver unes grans inversions per, per, per dur aquests artistes de primera filera, però és curiós observar com a poc a poc eh, les respostes del públic, les respostes de premsa, les respostes de la crítica van minvant progressivament fins que ja eh, aquell festival era una cosa decadent. I per què han fracassat? Això s'ho haguessin d'intentar cercar perquè fracassant cada vegada. Si hem de donar una interpretació històrica en aquest, cas, en aquest cas, doncs que és també per un excés d'oferta i per una demanda limitada. Crec que Mallorca està una mica fora del circuit de concerts. Jo, jo he vist que sí. Mallorca està fora dels... Jo crec que sí. Quan m'estaves dient abans, de... cada cop hi ha més concerts i més festivals festivals... T'has quedat... Jo no ho visc així, o sigui, des de fora, eh? No, no sí, sí, m'interessa. No grups de fora vinguin a Mallorca. Per, o sigui, què he d'agafar un avió i anar a Mallorca si puc anar a Londres, a Berlín, a Estocolmo... Però precisament perquè Mallorca és molt guai. Mm. O sigui, la gràcia de Mallorca és perquè teniu bueno, això, el, el lloc és meravellós. Sí, final, sí, la gent no va a Barcelona sí, però per anar de vacances i anar a la platja i relaxar-te, però eh, l'infraestructura, ja. de sales, cultural i una bona oferta no, no competeix amb, amb Barcelona. Què demaneu a les institucions? Què haurien de fer les institucions per deixar-vos les coses, o sigui, o facilitar-vos els permisos, coses a dir, què demaneu? Què penseu que han de fer les institucions per impulsar... Bé, primer tot no posar entrebancs, ah. perquè certes delimitacions. A nosaltres ens han fet tancar les quatre cada any i nosaltres volíem tancar més tard. Seiem mos a dir, per què no tancau més tard? Perquè no us deixen, han demanat una extensió. Però passar de les 4... Això és l'Ajuntament, no? Sí, això és Sanitat. O, jo dic, el, el, la repercussió que té el festival per la ciutat és molt bèstia. És que és això, nosaltres no ho aconseguim. Això, a Murcia, els SOS, o sigui, la, la, el, que, el que rendia el festival a la comunitat de Murcia era molt més que la protecció que tenia. Llavors, doncs això és, el que no entenc. Sense... Ah. que un festival així sense una aportació així no pot començar. Eh? No, no. Però si tinguéssiu, de, ara imagina't, eh? mig milió de, de, de govern balear o 800.000, yeah. podríeu fer un festival de veritat. Però, però precisament crec que és molt important que Mallorca pugui trobar el seu, és a dir, no? la seva peça que li encaixa per donar també una continuïtat i, i una resposta de públic eh, amb una acte musical de, de gran escala com, com representa un festival. Hi ha molts festivals que la gent va perquè, perquè es fiel del festival, perquè té una marca forta i perquè l'experiència del festival també és molt gran. Uh mhm. -huh. Vas allà i els lavabos no fan pudor igual, o així no fas molta cua eh, per la nostra cervesa, o... Igual amb els grups, els grups s'hi tancat també això. La piscina famosa de Benicàssim durant molts anys, Um, I a la primavera ens hi passava això, que volem anar perquè, bueno, doncs l'experiència de tocar el festival era molt guai.